الكلمة مع الدكتور سامح نجيب هو دكتور علم اجتماع وعضو آه، في المكتب السياسي لحركة الشرقية السعودية. آه، طيب أنا هكمل على كلام آه، حسام في كذا نقطة، أولا دي يمكن ثالث مرة نعمل ندوة عن سؤال هل الثورة المصرية انتهت ولا لا؟ كل موجة من الثورة ما بتوصلش لنهايتها المرجوة بنقعد نتكلم على بيبتدي يطلع تطلع فكره انه الثوره انتهت. آه، انا فاكر بعد 11 فبراير على طول المجلس العسكري هو اللي مسك وناس كتير قوي كانت بتقول العسكر في الحكم خلاص الثوره انتهت. العسكر بتوع مبارك آه، هم اللي ماسكين الحكم انتهت الثوره. بس الجماهير اثبتت بنزولها تاني وتالت ورابع بمئات الالاف آه، وبالملايين آه، انه حاله آه، يا اما الاحباط يا اما الاحتفال بحكم آه، المجلس العسكري كانت قصيره جدا مساله شهور قليله والناس ابتدت تتحرك تاني طيب نفس الحاله حصلت لما الاخوان مسكوا الحكم يا نهار اسود احنا عملنا ثوره عشان الحركه اليمينيه الرجعيه الدينيه دي هي اللي تحكم البلد تبقى ثوره ايه؟ آه، وفعلا الاخوان آه، ما كتبوش خبر عملوا كل حاجه ممكن تتعمل عشان ياكدوا ان هم بيحاولوا يقتلوا الثوره المصريه نفس البرنامج الاقتصادي الاجتماعي بتاع حسني مبارك آه، استبداد وتغطيه على دور الشرطه والداخليه تمجيد غير طبيعي للعسكر سواء في الدستور اللي عملوه او في تصرفاتهم اليوميه وكان في احساس انه خلاص العسكر اتفقوا مع الاخوان على خلق الثوره المصريه وبما انه الاخوان ليهم آه، ارضيه آه، اجتماعيه واسعه هيقدروا يسيطروا على الثوره هيقدروا يوقدوا الثوره يوقفوها بس مره ثانيه الجماهير اثبتت ان ده مش صحيح نزلت بالمئات الالاف بالملايين ضد حكم مرسي وهو عمره كان على فكره حكم مرسي لوحده كان حكم مرسي مع العسكر آه، طول الوقت نزلوا آه، ضد الحكم ده ويمكن اكتر دليل على انه الناس آه، وعيها بسرعه اتطور تجاه فهم طبيعه مرسي وحكمه كانت في الحركه العماليه الشهور اللي سبقت 30 يونيو اللي يثبت انه اللي حصل وانتهى ابتدى عده شهور قبل 30 يونيو وانتهى ب 30 يونيو كان فعلا موجه ثوريه هو حجم الحركه العماليه آه، فيها الاضرابات اللي حصلت في الخمس اشهر اللي قبل 30 يونيو اكتر من اللي حصلت في السنه الثوريه اللي قبليها كلها 2012 واللي هي اكتر من ال 10 سنين اللي قبلها في الـ في الـ في الـ في الموضوع فاحنا بنتكلم على حركه موجه ثالثه آه، آه، ثوريه آه، التالت بس المره دي كان الوضع مختلف خالص لان الثوره ما بتجيش من ناحيه واحده يعني مش الثوار لوحدهم بيتحركوا المضاد الثوره المضاده بتتحرك آه، الوقت بيديها فرصه انها تعيد حساباتها انها تعيد تقويه آه، نفسها وهنا ابتدت كذا مشكله تحصل في الموجه الثالثه للثوره المشكله المشكله الاولى كانت خيانه قيادات محسوبه على الثوره آه، في خلق جبهه الانقاذ آه، اللي هي كانت تحالف مع الفلوج، تحالف علني واضح مع الفلوج. آه، والنظريه كانت ان حكم الاخوان اخطر من اني احط ايدي في ايد الفلوج. ودي فكره مش انه انا بقول هنا اهو انه الاخوان احسن من الفلوج. لا لا لا انا بقول انه لو هتخلص من الاخوان استخداما للفلول هيرجع لك الفلول. هم مش هيتحالفوا معاك آه، بمجرد انه تشيل الاخوان ونرجع للديمقراطيه تاني بقى ونرجع والفلول هيرجعوا سجن يعني انت تطلعهم السجن عشان يشتغلوا معاك طبع الاخوان وبعدين يرجعوا هم السجن بنفسهم مش صحيح مش صحيح مش صحيح يعني اولا اغلبهم ما راحش السجن واللي راح فيهم السجن موسى طلعه وقيادات آه، الشرطه اللي عملت جرائم مرسي آه، آه، وقيادات الجيش اللي عملت جرائم مرسي ادالها خروج الامن و, و... و... ويعني ادالهم كل اللي كانوا كانوا طالبينه منه بس ليه الجيش قلب على الاخوان؟ الجيش قلب على الاخوان الاخوان ما قدروش يكسروا الثوره الجيش ما قلبش على الاخوان لانه في مخطط مصر تقسيم مصر ولا انه لانه حماس مش عارف بتعمل آه، ايه فين ولا انه امريكا وراهم كل الكلام ده كلام آه، زي ما الزميل كان بيقول اعلام آه، مضلل اعلام الثوره المضاده المضلل للكلام مشكله الدوله العميقه يعني في مصر الاجهزه الامنيه العسكريه مع الاخوان لان هم هم كانوا متحالفين مع الاخوان هم اللي كانوا جايبين الاخوان وهم اللي سمحوا للاخوان يوصلوا للسلطه مشكلتهم جت انه مرسي بسبب طبيعه الاخوان آه، المسلمين مش بس ما عملش اي حاجه آه، في اتجاه ثوري ده بالنسبه لناحيتنا لا كمان ما عرفش يعمل حاجه في اتجاه حقيقي في كسر الحاله الثوريه اللي في ما عرفش ما عرفش لا بالدين ولا بالطائفيه ولا بكل المحاولات بتاعته انه يلم الثوره آه، المصريه وبقى واضح بالنسبه لهم انه في فرصه دلوقتي في موجه ثوريه طالعه آه، مركزه على مرسي كرمز للسلطه القائمه آه، دي فرصه انه نركب الموجه دي نمشي مع الموجه ديت نشيل الاخوان ونخلي كراهيه الجماهير كلها تجاه الاخوان ويرجعوا الفلوس يخلوا المشهد المشهد فاحنا قدام مشهد مركب عشان كده كل المناقشه دي بتاعت هل 30 يونيو كان جزء من الثوره ولا 3 يوليو كان انقلاب وليه في آه، حاله سخونه جامده جدا في النقاش حوالين هل هو انقلاب ولا لا لانه انا فاهم كويس جدا انه اللي اللي متضايق انه بيتقال عليه انقلاب متضايق انه شاف ملايين الناس في الشارع ناس انقلاب ايه اللي فيه ملايين الناس في الشارع اللي اللي متضايق انها ثوره وصرنا عليها بيقول يعني لك العنوان جيش رئيس الجمهوريه المنتخب واعتقل 10000 بني ادم وقتل آه، الاف آه، في مذابح آه، واضحه في مشاهد ما بنشوفهاش لا في الانقلابات العسكريه والثورات المضاده. المشكله ان احنا زي ما زميلي العمليه الثوره المصريه عمليه طويله، عمليه مركبه طويله ليها مشاهد وليها اصول آه، مختلفه متناقضه جدا آه، مع مع بعض. احنا في احد اعقد واصعب الفصول دي محتاجين نفهم كويس ايه اللي قدامنا عشان نعرف نتحرك صح آه، عشان نعرف في الموجه الرابعه للثوره المصريه اللي هي قادمه قادمه لا محال نعرف نشتغل بشكل صح عشان النتيجه بتاعت الموجه الرابعه ما تبقاش زي النتائج بتاعت الثلاث موجات اللي مش عايزين نعمل ثوره وتنطوي البلد مش عايزين نعمل ثوره والاخوان المسلمين يحكموا البلد مش عايزين نعمل ثوره اكيد مش عايزين نعمل ثوره والسيسي وشويه التراطير اللي معاه يحكموا البلد عايزين نعمل ثوره تخلق نظام يمثل الثوره المصريه يمثل قوه الثوره المصريه ويحقق مطالب الثوره المصريه بصوا على الحكومه الحاليه بصوا على سياسات نفس القنوات والناس اللي كانت بتقول بصوا الاخوان عايزين ياخدوا قرض من صندوق النقد الدولي عايزين يعملوا مش عارف ايه, إيه، بيظلموا العمال قنوات لابس الحديدي كانت بتدافع عن العمال من اللحظات المجنونه من الاعلام الجوازي دافع عنهم ليه؟ لانهم ضد الاخوان دلوقتي الناس دي وصلت الحكم الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي عمليا هو اللي بيحكم مصر دلوقتي يعني طبعا الواجهه اللي بتحكم آه، مصر ايه هي سياساتهم؟ نفس السياسات مرسي بالظبط بما فيها على فكره مشروع الصكوك طرحينه دلوقتي آه، آه، مشروع الصكوك ليه؟ لانه مرتبط براس المال الخليجي اكبر راس مال موجود ومتاح بالنسبه لهم عايزين يكملوا نفس الموضوع الكلام عن يعني احنا دلوقتي الثلاث حاجات اللي قامت عشان الثوره المصريه العداله الاجتماعيه الحريه <coughs> والكرامه آه، العداله الاجتماعيه الزبلاوي آه، امبارح والنهارده واول امبارح عمال يتكلم عن يا جماعه مش هينفع حد الادنى للاجور ولو عمل حد ادنى الجمهور هيعمله 750 جنيه او 800 آه، جنيه اللي هو مطلب من 2006 كان انه يبقى 1200 آه، جنيه بعد بعد ثوره في مصر بيتكلموا على 700 ولا 800 جنيه حد ادنى مفيش عداله استبدال يعني ما شفناش كده ابدا ما حصلش مدابه آه، في مصر في العصر الحديث آه، زي اللي حصلت في الشهر اللي, فات ده آه، ما حصلش ابدا المشهد ده يعني اللي تابع فيكم او اللي قرا فيكم عن عن الانقلاب اللي حصل من 40 سنه في في تشيلي وقرا عن كتابات الصحفيين عن مشاهد المشرحه والجثث المرصوصه جنب بعض لا يمكن ان ان, إن ما نشوفش الشبه ما بين الحاجتين هما قتلوا الناس دي كلها ليه؟ اكيد مش عشان نفضل الفات الوسام كان ممكن يتعمل شفنا كم في المكسيك وفي تركيا وفي كل البلدان دي بيتفض اعتصامات ما بيموتش حد في اقصى الحاجات دي واحد مثلا وبتتفض مئات الالاف من الاعتصامات اكبر بكتير من آه، آه، اعتصام هيقول لك كان في مسلحين كل الاقسامات دي كان فيها مسلحين المكسيك كان فيها مسلحين الاتراك مولوتوف اليونان لا يمكن يتحركوا من غير مولوتوف يعني ده لا يمكن مولوتوف يعني تبقى خيانه للاعتصام ف آه، بس البوليس بيعرف يفضهم من غير ما يقتلهم من غير ما يموتهم من غير ما يعمل المجازر دي المجازر دي مقصوده المجازر دي رساله للشعب المصري ده اللي في انتظاره هم استخدموا المعركه ضد الاخوان لخلق حاله من الرعب واللخبطه في قلب كل مصر عشان لما تيجي تعمل اعتصام او اضراب او مظاهره تفكر مليون مره يبقى عندك الرعب بتاع المشهد ده ده عشان كده بينوشيه عمل كده في تشيلي في 73 وعشان كده السيسي عمل ده في 2013 آه، في مصر ده السبب ده ده المنطق وده الجانب بقى الايديولوجي اللي في بس والناس فعلا متاثره يعني يمكن دي الصعوبه الثانيه اللي موجوده الناس فعلا اتاثرت بحكم كراهيتها للاخوان من ناحيه وبحكم آه، اللخبطه حوالين الجيش ودور الجيش وطبيعه الجيش وكل ده خلق فعلا حاله من اللخبطه عند الناس وفعلا لاول مره الموجه بتاعت الثوره المبلطه يبقى ليها ظهير شعبي يبقى ليها ظهير شعبي مش آه، بس لازم نفهم انه الوعي آه، متناقض بمعنى انه اللي بيأي حتى اللي بيأيد السيسي دلوقتي بمنطق انه على شلنا الاخوان يمكن البلد تمشي يمكن يعمل اصلاحات آه، يمكن الجيش ده جيش آه، وطني يمكن السيسي بيفضل قوي كل اللخبطه دي اللي عند الناس بيبقى في جوانب ثانيه في وعي نفس الشخص دوت جوانب ليها علاقه بخبرته بخبره الشخص البني ادم او البني ادم اللي داخل في مخه الافكار دي الجزء الثاني من الوعي اللي بيجي من الخبره ده بيجي من خبره الاضرابات خبره الاعتصامات خبره النضال المشترك خبره ال 18 يوم خبره المليونيات اللي شارك فيها خبره الثوره المصريه فمش لازم ابدا يجي لنا حاله احباط لما نلاقي انه في موجه من كل الناس شغاله وهي تسلم الايادي فيبقى خلاص الناس كلها اتجننت ومفيش امل لا لانه في جزء تاني من من الوعي بيجي من الخبره وده موجود وده ما بيتنسيش اللي الناس الثقه اللي, اللي اتخلقت في خلال ثلاث سنين من الثوره المصريه ما بتتنسيش الخبره والثقه ما بتتنسيش ما بتروحش الاذهان دم الشهداء كمان ما بيتنسيش ما بيتنسيش من القطار ما بيروحش بيفضل في ذهن الناس وبيبقى في حاله انتظار ودي مش اول مره يعني ما اديكم مثال انا قلت ان اخر خمس اشهر قبل 30 يونيو كانوا اعلى نسب كانت حصل فيها اعلى نسب اضرابات على فكره في التاريخ الحديث في العالم بالمناسبه يعني حصل يعني حاجه غير طبيعيه من ناحيه كم الاحتجاجات وال... دلوقتي نزلت جامد جدا طبعا طبعا بعد انطلاق عسكري دموي الاضرابات هتقل إيه؟ بس لغايه امتى؟ دي مش اول مره الاضرابات تقل في كل موجه ثوريه كانت بتحصل كانت الاضرابات بتطلع السما وبعدين بتنزل تاني بتنزل تاني سواء لانه في احساس انه طب ما يمكن دول هيعملوا حاجه بتنزل تاني آه، لانه الناس آه، آه، فعلا مخدوعه بمخاطر سينا وحماس والارهاب والكلام ده هو بس لانه المشكله الاقتصاديه والسياسات هي هي ولانه في خبره ثوريه هتطلع تاني موجه من الـ من الـ الحاله اللي الناس فيها هتتغير ما ننساش الناس كانت بتهلل لطنطاوي وسامي علان آه، في الشوارع الناس اللي شاركت في الثوره مش الناس اللي ما شاركتش في الثوره قللت لسامي علان بس لمده شهرين الموضوع خد شهرين اول ما بان حقيقه الموقف الحقيقي للجيش ولحكم العسكر من الثوره اتغير الوعي واتغير بشكل سريع واتغير بشكل منتشر بمعنى انه بقى الشعار الاساسي هو يسقط حكم العصر يعني في لحظه شعار الجيش والشعب ايد واحده مهيمن واللي يفتح بقه ضد ده يتضرب ولينا تجارب في الموضوع ده آه، آه، لحظه ثانيه يسقط حكم العسكر واللي يقول غير كده هو اللي يتضرب هيتغير المره دي برضه ده اللي هيحصل وده مش مش مساله توقعات ده مساله ليها علاقه بطبيعه الثورات طبيعه الصوابع حجم التعبئه لما يبقى بالشكل اللي احنا شفناه ما بين 2011 آه، 30 آه، يونيو 2013 آه، مش حاجه ينفع انها تتلم وتتحط في قلبك تتقفل. اصلا مشروع استئصال الاخوان المسلمين جمهوريه مصر العربيه مشروع واحد ما بالك باستئصال الثوره المصريه من الواقع بدون تغيير اي سياسات يعني هم عايزين يعملوا فعلا آه، سحر سحر بقوا ضد الدين وبقوا سحر سحر سحر فعلا انه ان هو عايز يعمل <clears throat> عايز يفض الحاله الثوريه تماما يفض ما يبقاش فيه ولا متظاهر ولا مضرب ولا معتصم في البلد كله يرجع للشغل كله يرجع لحاجه الانتاج ولو يقف ضدها هيبقى ارهابي وهنحطه في السجن اذا ما قتلناهوش مش ده الجو اللي هم بيعملوه. عشان ده ينجح لازم يدي كم هائل من الاصلاحات ومن التنازلات الاقتصاديه اللي تسكت الناس ما انت مش انت عايز تسكتني بالعافيه اه بس انا لازم اوكل عيال انا لازم اشتغل انا مش لاقي سكن المنظومه الصحيه ما حصلش فيها حاجه التعليم زلال المواصلات والاتصالات كل حاجه زادت مفيش حاجه اتغيرت وده بيخلي التوازن اللي في الوعي يتغير تاني لا السيسي مش حبيبنا لا الشرطه والشعب مش ايد لا الشرطه دي مش غير يعني هي هي نفس الشرطه بتاعت بتاعت زمان ايه المشكله بقى؟ يعني ليه ايه اللي وصلنا لان احنا يبقى عندنا ثالث موجة ثورية وما نعرفش نكسر العدو وما نعرفش نخلق بديل ثوري آه، على على الأرض آه، المشكلة تتعلق بالتنظيم تتعلق بإن في كل مرة كان بيحصل فيها الموجات دي ما كانش بيبقى فيه التنظيم وهنا انا ما قصديش تنظيم السياسي انا قصدي تنظيم اجتماعي تنظيم الجماهيري اللي ينفع يبتدي يبقى بديل للنظام القديم اللي احنا لسه عايزين نشيله اللي احنا ما عرفناش نشيله ولسه عايزين آه، نشيله ال الشكل ده ما ينفعش يتحدد مسبقا، الشكل ده هيبقى شكل لجان مصانع على لجان احياء على لجان اشكال ما من الديمقراطيه المباشره اللي تبتدي تنفذ مطالب الثوره المصريه آه، على الارض. بس عشان نعمل ده محتاجين كمان تنظيمات سياسيه آه، ثوريه قادره انها تحط خط الثوره آه، الى الى الامام، يعني هديكم مثال على صعوبه الموضوع. الاسبوع اللي فات دوت اتمد طوارئ شهرين آه، افرج عن كل مجرمين الشرطه بتوع السويس اللي قتلوا الشهداء آه، آه، تقريبا يعني اتلم الكلام على موضوع الحد الادنى من الوجوه والى اخره وضبطيه قضائيه كمان في الجامعات اللي هتدخل طلابها لو ده كان حصل من سنه ونص كان التحرير اتملى بمئات الالاف النهارده ما حصلش حاجه فالضربه جنه ده ده ترجمه مباشره الى ان الضربه المره دي جامده بس الثوره اجمل الثوره اقوى واجمد وخبره الثوره اقوى واجمد ولازم يبقى عندنا ثقه في الجماهير وثقه في في الثقه بتاعت الجماهير يعني يعني يعني نثق في انه الناس هتعرف تكسر آه، بس عشان الناس تعرف تكسر ده لازم يتبني التنظيمات الثوريه لازم يتبني أشكال بدايات ولو بدايات شكل بديل لنظام بديل لنظام فعلا يعبر عن الانسان تبصوا على خدوها بشكل رمزي كده في المكان يعني فكره المكان يعني بصوا على التحرير التحرير 2011 التحرير في ايد الاخوان التحرير بصوره السيسي التحرير دلوقتي مقبره يعني وهتفهموا خطوره اللي بيحصل النهارده هو هو هو هو حول التحرير زي الجراج دبابات والمجرمات مش مش في المطلق هو بيشتغل على عقل الجماهير والجيش بيعمل ده بشكل مباشر بقى ده غير بقى الشؤون المعنويه وغير ان تي في والدريم ومش عارف هو عايز يقول للناس ده ما بقاش مكان ما, ما نقدرش نروح نقف ضد فنون الطوارئ في التحرير الحاجه الطبيعيه اللي كلنا كنا هنعملها الحاجه البديهيه المكان البديهي بتاعنا الرمز الاساسي للثوره بقى جراج دفنت واللي هيروحوا هيتقتل ده واضح يعني ده في فيوش يعني اللي هيروحوا بمنطق رفع رايه ولا رفع بتاع عايز يتظاهر في التحرير او تخيلوا بقى يعتصم في التحرير اللي هي كانت حاجه طبيعيه بتحصل طول الوقت اللي هي جزء اللي كانت اصبحت جزء اساسي من حياه كل الناس اللي شاركت في في الثوره دي هيتلاعبوا مع مع الناس هيتراجعوا عن مطالب الثوره هننزل التحرير وهنجبرهم واجبرناهم مره ورا الثانيه ورا الثالثه وعشان كده هم محتاجين التحرير بالشكل ده بس احتلالهم التحرير بالشكل ده على قد ما هو مقبض وعلى قد ما هو كئيب على قد ما هو علامه ضعف على قد ما هو علامه خوف هم خايفين اكتر حاجه هم خايفين منها هي عوده الثوره المصريه انا هم هم مش خايفين من الاخوان الاخوان تم اطاحه اولا غباء استثنائي من قياده الاخوان المسلمين ثانيا القوه اللي بتقول عليها في المعارضه وتعمل كم تنازلات ده نظام السابق خلاص هتفقد اي قدره على الاستمرار. ثالثا درجه من التناقضات اللي بتشيل الاخوان حتى بعد ما تشيلهم مش عارفين حتى يواجهوا الهجمه بشكل موحد وواضح وله هدف باين. وغالبا في النهايه هيقعدوا مع قيادات الشرطه هيقعدوا مع آه، آه، آه، حد من الجيش سواء بالوسطاء بقى آه، من الناس المحترمه قوي اللي زي حمدين صباحي وغيره اللي ممكن يلعبوا الدور الدور ده وهيعملوا ده مش ده اللي الجيش خايف منه مش ده اللي الجيش خايف منه عليه الاطلاق اللي الجيش خايف منه آه، لو الجيش كان خايف من الاخوان ما كانش ما كانش جرؤ على انه يفوت آه، وجودهم في الشارع بالشكل ده الجيش خايف من التحرير الجيش خايف ان التحرير عشان كده هم حتى نفسهم بطلوا يعملوا مظاهرات المظاهرات التأييد الكبيرة بتاعة السيسي وقفت لأنها خطيرة ما انت لو هتبتدي التراث ده تاني غيرك هيستخدمه ولو غيرك استخدمه هتعرف ازاي انك ترجع الموضوع في الـ في الـ في العالم فتقديري انه انه طبعا الثوره المصريه ما انتهتش في موجه رابعه جايه ما اعتقدش ان احنا نستنى كتير في انتظار الموجه دي بس في نفس الوقت لازم نبقى فتحين عينينا الى دي اقوى ضربه تنالها الثوره واخطر وهيحاولوا يصفوا كل القوى الثوريه هيحاولوا يعملوا محاوله جاده لتصفيه العناصر سواء العناصر والتهمه باينه خلايا نايمه اخوان آه، عايزين يقسموا البلد الاتهامات اللي الراجل ده اتهم اتهم بيها عايزين يخرجوا مش عارف ايه عايزين يستخدموا انت ممكن تلقي التهمه دي على اي عامل مدرك عايز يخرب البلد ده خلايا نايمه من الاخوان ده شغال مع مش عارف ايه ده مخبي سلاح جوه المصنع ده ارهابي <clears throat> فهم عايزين يحاولوا في تقديري ان المحاوله دي هتفشل مش بس انه في تقديري انها هتفشل احنا لازم نفشل المحاوله دي احنا لازم نعمل نهار ليل عشان المحاوله دي آه، آه، تفشل وعشان الموجه الرابعه نتعلم من الموجات الثلاثه اللي قبليها في ان احنا آه، في ان المره دي الثوره تنتصر ولا يبقى عندنا اخوان في الحكم ولا يبقى عندنا عسكر في الحكم ولا نرجع نشوف وشوش الفلول آه، دول تاني وفعلا يحصل آه، آه، محاكمات ثوريه لكل اللي قتل ثوار في مصر من اول حسني مبارك اللي طالع منه الصحافه دلوقتي الصحافه شيء ما حدش كان يتخيله من حسني مبارك لطنطاوي للمجلس العسكري القديم لمرسي وقياده الاخوان المسلمين للقيادات الحاليين للعسكر وعلى راسهم السيسي ولازم يفهموا انه الثوار مش هيخافوا مش هت... مش هتلعبونا بانه هتحكموا هتحكمونا واحنا مش احسن من الشهداء ومش هينفع ان احنا آه، نخاف لو احنا خفنا وتراجعنا لو الناس لو ما اقول احنا مش بنتكلم على 20 بنتكلم على كل اللي شاركوا في ثوره 25 لو القوه الاساسيه اللي آه، هي المنظمه وغير المنظمه المستقله وغير المستقله اللي بتسميها نفسها ثوره واللي بتسميها نفسها ايا كان كل الناس دي اللي شاركت في الثوره لو سمعت الكلام الرساله اللي بنرسلها للشعب المصري بقى كله وللطبقه العامله بالذات رساله مرعبه جدا ده لو الناس دي اللي كانت بتنزل وتستشهد في مستوى موته في التحليل والى اخره خافت يبقى احنا نعمل اضراب ازاي؟ ازاي احنا نواجه آه، آه، آه، القوه الشريره؟ عشان كده دور الثوريين دلوقتي مهم جدا وعشان كده دور التنظيمات الثوريه مهم جدا وعشان كده محتاجين نوحد نفسنا ايا كان انتماءاتنا التنظيميه الضيقه مش مهم دلوقتي فعلا مش مهم لازم نجمع قوانا عشان نواجه الثوره المضاده دي وعشان نحضر للموجه الثوريه الرابعه شكرا